янасы сіз өзіңізге ғана ибәтлік ішлемейсіз егер де жеңіп қойсаңыз бүтін мектепке ибәтлік ішлейсіз мен сізге обещаю жеңсеңіз туалетларны яңадан урамнан мектеп ішіне кіртіп қоямын ә сен нәрсе жылайсың <laughs> Минем Анжела юғалды. анжела сол? тауық менде тауық қайда жоғалған Сүңгі тапқыр оны столовый янында көргендер яра жылама табылыр әлі руслания харисовна сіз y arriba. Яра, бір мағыз, барасыз, жеңіп қайтасыз, айда, нендей конкурслар бұла? Біріншісі визитка. Визитка. Визитка жеңіл конкурс бетінде ол. Менің қадар целый ступка визиткалар бар. Мен қазір сізге беремеймі? Сіз барасыз да жюри ағзаларына тұратып шығарысаларына. Точно бірінші орын берелер. Так, Питтерышка магазину 15% скидка. Агдеев Рамиль деген малай отырашақ жюрида. Сразу табыйсың, ябық шындай. Вот шуңа бер, ошасын может тазарыр, ярам? Так, Конкор оптика. Мынсында Агдеевқа берек. Так. Барбер шоп, замечательный соқа. Короче, бүтінісінде Агдеевқа берегіз, әймі? Өзі таратыр. Міне біреу қалды. Пивной свежий напиток 50% мынсы өзім, ә мынсын бермеймін. Әне, тағы нендей конкурслар бұла? Икеншісі разминка. О, мынсы вообще жеңіл, сіз бет спортсмендар. Мына сен нендей спортсмен? Тейквандо. Шулай ма, не, нифига себе. Олай бұға сізге вообще жеңіл бұла. Все, айда, разминаемся. Значит, приседаниялардан башлаймыз, айда. сен разминка алай түгіл бит ол Дешегенде алай түгіл, сен мен қора көресің, мен футболист. По-любому шулай, айда. Отырабыз. Раз, два, бір, екі. Бұрылабыз, айда. Эйленішлер, кеттік, кеттік. сирен суфарыш неге элмер басып тұра Эльвир, потому что ебәт малай ол. Ол вообще молодец, аның әтесі де молодец. Бушқа бүтін мектепке бізге линолеум жайып берді, солай бит. Ол, между прочим, әтесі айтты, КВНда жеңіп қойсаңыз, har біріңізге бірішер қибатлы линолеум рулоны берем деді. Мына сеңа бір рулон линолеум керек пе? жоқ Сеңа керек пе? Йоқ. Сеңа? Вообще біріңізге де керек пе, что ли? Йоқ. вообще ребят, бүтінісі де меңа бұлыр яра міне линолеум да болды короче балалар самый главный эйме әйбәтләп эшләргә міне бүгін вообще настроение әйбәт мен сирен зуфарович туктагыз сіз миңа міне әллә нинди сообщениелар жіберіп жатқан едіңіз ватсапта әйме нәрсе ол әйе миңа да миңа да бүтініңізге де жібердім не бит ол ә, магнит магазинда акция бүтін кішіге де жіберіп шықсаң жиырма мыңлік ваучер берәләр міне үш күн күтемін енді счетта келіп жетпей ха сирень зуфарович ул бит спам нәрсәсең ол спам ну шөп қара әлі шайхразиева мин кадырова какая разница сен вообще обнаглела ме сенің үшін жиырма мың сом ақша вообще шөп что ли сіздің папа мамаларыңыз король принцесса эми никому вот слюни в школе убирать шул жетти кайр мына бүгін <laughs> дейді учителя сообществосында бір видео жібергендер күліп өлемін күні бойы қарап біздің физрукқа шоғады міне міне міне қызық жері мына вообще любой би ала мына квн ға барыңыз да биіңіз мына шық әлі сен по любому би аласың сен спортсмен жоқ мен шулай би білмеймін нәрсе шлей аласың сен мен прием көрсете білемін о ну ка екіңіз басыңыз әлі приемнар міне квн ға барасыз міне оригинальный жанр біреуде де болмайшақ айда мен сізге жырлап тұрамын сіз приемнар көрсете кеттік бос қызым әппе сен болсаң сүйінің босқаныңызда мұса жөші барайда мен де киттер басы шоқ сындырайды арқасын раз два три сен кит әлі мыннан бұзасың ана картинаны біраз ошарға керек столовыйда сондай тәмлі котлетлар бар бер әлі тігей біріңді мына әйда нормально иттіріп тиіп әйда қорықма енді браты мен мектепте боксқа жүрген едім екі атна давай нормально тиіп міне мектепте де шулай оқыса қыз етесіз әйме жүрісіз короче барасыз әйме анекдот сөйлейсіз сразу анекдотлар мәзә алар, күлсіндер рахатта сирен зуфарович квн да анекдот сөйлерге ярамай барасыз да шулай деп айтсалар айтарсыз бізге директор разрешил дерсіз әрам короче бір анекдот сөйледілер күліп өлем енді бір кеше сөйлегендер көз алдыңызға кетіріңіз орманнан бір исәр бисар пушой пушой лось енді сеніңше лось лось сен лостың кім екенін білмейсің что оленьні білесің ба оленьні э, иә конечно білесің сіз ұйорта мәктеп жүгіріп жүресіз міне жол дурацкий олень шобады ба э, иә шопқан шопқан да пышы екі қойдың арасында ілігіп қалған все не артқан не алға и урман бойынша қоян бара екен мында салам қапқан қой ішін тұтқан қорай пұшый әйел сөйлемеңіз бұл анекдотны қарыш керек Сирен Зуфарович, әміне э, ярый біз жеңсек, мектепке тырнақларын бояп келебіз. Сен Камалова дурак, что ли? Мен Хаматова. Какая разница? Сен мектепте бірер қызның бұялған тырнақ бұлай жүрген көрген бар ма? Жоқ. Мына көрсетті, көрсетті тырнағын. Қой, осаттың енді сен бұны. Деге Әлфия апада. 59 13 второй подъезд иә кіммен ясады үш жыл біреуді андай ясатмай біздің физика оқушысы рәмзия камаловнаға жасап жіберген әрей все кутикулары шыққан бұяқтан разводлар түрлі тырнағы түрлі түсті пасхальный көкейлер кібік жүрей былай нормальный гиста пани стефани деген жерде ұясады онда жүнді ұясаталар міне мало половин. Я твой господин. Алло. Сәлем. Е, бурышны қайтара алмаймын, е. Әйда мен сені линолеум білән берем. Сегіз рулон. Қара сен анекдот ешіттің бұл? Тіге пұшы Лось. Олень енді и қысылып қала короче ә сөйледілер ладно давай тәкке сөйлеп бітіріп болмады біреуге де бұл анекдот в общем шылай мектепке барасыз квн ға барасыз жеңіп қайтасыз оны жеңер үшін нәрсе керек дұрыс һәм берге ну ка бұрылып бастық үш төрт бүтініміз біргелеп поехали вот біргелеп біргелеп и шығып кеттік кабинеттен пока настоящий директор келіп кірмеді Vai, vai, vai.